bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment agrandir une image, euh, c'est-à-dire utiliser un outil en ligne qui, selon lui, euh, utilise l'intelligence artificielle, ou en tout cas un algorithme, euh, pour ce faire, afin d'extrapoler les pixels et de produire une plus grande image sans que ce soit trop pixelisé. Alors, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec celle-ci, puisqu'à la base, elle est déjà pixelisée. Quel est le contexte de cette image eh bien, En fait, euh, dans une précédente vidéo, je, je souhaitais euh, vous montrer comment télécharger le thumbnail, c'est-à-dire la miniature d'une vidéo. Et eh bien celle-ci, c'est un peu la suite. Euh, c'est ce thumbnail, en fait, je me suis rendu compte, si je retrouve l'onglet, qu'il est trop petit. Et comme pour un thumbnail YouTube, une miniature, la résolution actuelle, en tout cas aujourd'hui, en avril 2020, en mai, on est le 1er mai 2023, Selon la recherche Google que j'ai fait hier, c'est 1280 pixels par 720. Donc on va essayer de s'approcher de cette résolution euh, avec cette petite image en utilisant l'outil que je vais vous montrer dans quelques instants. Euh, voilà. Enregistrer l'image sous. Euh, on va l'appeler petite image. Voilà. L'outil que j'ai trouvé s'appelle biggpg.com. Et en fait, c'est un site qui va nous permettre d'agrandir des images. Je ne sais plus comment je l'ai retrouvé, mais en tout cas, le nom se retient très facilement. Euh, je le tape directement dans la barre d'adresse, j'arrive ici, je sélectionne mon image, donc je vais la retrouver ici sur bureau, petite image, on charge l'image, qu'est-ce qu'il nous dit Ok, c'est une image qui fait cette résolution, 480 par 360, effectivement c'est petit, et eh bien on va voir ce que l'outil nous permet, Start, il y a différentes options artwork, photo. ça ressemble plus à une photo qu'à un artwork, donc je vais sélectionner l'option photo. Upscaling, alors on peut l'agrandir en x2, x4, et je crois que pour x8 ou x16, effectivement, c'est désactivé. Et eh bien tout simplement car la personne qui a conçu le site euh, propose cette option, mais pour, il faudra payer pour euh, l'accéder. Je n'ai pas essayé, euh, parce que jusqu'à maintenant, les besoins que j'ai rencontrés, euh, x2 et x4 m'en suffit. Euh, donc euh, on va essayer x4, tiens, puisque l'image est vraiment petite et, comme j'évoquais la curiosité par rapport au fait qu'elle est déjà pixelisée, on va vraiment pousser le vis à fond et faire x4 et voir ce que ça donne. Noise Reduction, à vrai dire, je pense qu'il faudrait faire plusieurs essais pour savoir ce que ça donne, mais je vais mettre médium et puis on va voir ce que ça donne. Ok. On va le laisser travailler. Ouh, il, il, euh, euh, précise 3 minutes. Eh bien, en fait, je comptais euh, ne pas arrêter la vidéo parce que j'ai pas envie de faire du montage. Donc, j'hésite. Est-ce que je vous tiens pendant 3 minutes et je vous raconte ma vie ou bien est-ce que je coupe la vidéo On va voir. Parfois, ça affiche 3 minutes. Et puis, en fait, c'est plus lent, plus rapide, pardon, que ce que ça affiche. Parfois, ça fait pas de mal d'attendre, ça fait une pause. J'ai vraiment pas envie d'éditer la vidéo en fait, donc peut-être que je vais mettre euh, dans la description euh, un lien, un chapitrage et, tu pourras cliquer euh, directement sur le, moment où c'est fini. En attendant, bien, je te suggère que nous attendions ensemble la fin de ce chargement. Ah ben c'est fini. Donc, téléchargeons cette image et voyons ce qu'il produit. Petite image. Ben, le nom n'est plus adéquat puisque maintenant c'est une grande image. Eh bien effectivement c'est plus grand. Je pense que ça devrait suffire pour un thumbnail ou en tout cas euh, ça fera le job. Pourrait-on essayer avec une image, une autre image juste pour le test BigGPG, Select Image. Ici j'ai une image une belle photo qui est un thumbnail. Il est déjà en 1280 par 720. Ouvrons-le. Start. Euh, x2 suffira. Photo. Nose reduction known. OK. Ça devrait aller un peu plus vite. Effectivement, c'est allé plus vite. On voit que le poids de l'image a bien augmenté hein, considérablement. Ici, on passe de 5,79 euh, à 112 et ici de 68 à 270. C'est bien un indicateur que le fichier est, plus volumineux, en tout cas plus grand. Belle photo, ouvrir. Alors ici, la résolution est considérablement augmentée normalement. Je ne sais pas comment on affiche les informations. Euh, outils, Afficher l'inspecteur, oui, voilà, on est passé de 1280 euh, par 720 à 2560 par 1440. Euh, et euh, la qualité de l'image ne s'en trouve pas détériorée, en tout cas à première vue, sur cette résolution de ce que je vois jusqu'à maintenant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite, qui n'est pas si petite que ça, vous aura aidé, que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à commenter pour me suggérer du contenu de vidéo ou me faire part de vos remarques. Et je pense que c'est déjà bien assez long. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci pour votre attention. Ciao